ای کی رفتی از کنارم چون خزان کردی بهارم بر گلی روی تو جان همچو بلبل انتظارم کی رفتی از کنارم چون خزان کردی بهارم ای کی رفتی از کنارم چون خزان کردی بهارم بر گلی روی توی جان همچو بلبل انتظارم همچو بلبل انتظارم بلبل انتظارم ناشو تو دیگر ایمان نارم بس دیگر